asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen euh, seen télévision Louga TV première seen euh, digital fii ci Louga 20h30 daal di nay jot ñu daal di ànd ak yéen xibaar yi li gën a fës ci bopp xibaar yi ñi nga xam ne ñooy euh, waa coordination Pastef bu diwaanuk Louga ñoom nag ñoo daal di amala ab conférence de presse jàkkaarloo ko ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi. ngir nag daal di weddi ay tuuma yoo xam ni tegoon nañ ko ci seen kaw leneen di waa GINS di gën institut ñoom nag ñoo daal di taxawal benn projet boo xam ne nii projet ba ma nga tudd suñu talent fii lañ ko amale woon ci Louga ci centre culturel bu Louga ñi nga xam ne ñooy liggéeyee fii ci poste bu Louga ñoom nag tey génnoon nañu fësal seenu naqar nag di dànkaafu ñi nga xam ne ñooy autorités yi ne ci dëkk bi ak njiitum réew mi ngir ñu mën a taxaw ci seen i jafe-jafe saafara ko ni suuti lay doon ci yaatal. comme niñ leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi ñi nga xam ne nag ñooy waa coordination bu Pastef départemental bu Louga ci njiital euh, Aliou Fall mi nga xam ne nag mooy euh, coordinateur bi jàkkaarloo woon nañ ak taskat yi xibaar yi nag ngir di weddi ay tuuma yoo xam ni tegoon nañ ko seen kaw lu ci mel ni nag moom Aliou Fall moom mi lee dafa war a tekki ndombal tànkama ca yenn yuñ koy tuumal mooy euh, moom Aliou Fall dëkkul Louga ca doxalin wa mi doxale coordination Pastef neexu leen ba taxoon nag mu jàmmaarloo ko taskatu xibaar yi ngir indi ci ay leeral moom Aliou Fall la ñuy déglu ci micro Khadim Mbodj. te ñu gis ne que ñun aussi en tant que coordination départementale kon ñun war nañoo mën a leeral askan wi parce que wax jooju bëri na manipulation bëri na ñu ngi ciy nax te xamuñu lu xew ah coordination bi ne nag ñoom wax dëgg yàlla ah tey. nañu ñëw wax ak askan wi wax ak waa Louga na ñoom ah ñu xam ne que lépp luñ ci wax wax dëgg yàlla yenuwul maanaa te xel nangu. dañoo bëgg ma bàyyi te yaakaar naa ne du ñoom ñooy tax ma bàyyi man dañ maa fal ma nekk fi ñu plébiscité ma buñ may fal. daanaka ñi fa toogoon ñëpp a ko nangu te seede yaa ngi fi. bu ñu may fal daanaka Louga ñu ne rek ñoo fi nekkoon ci département bi te bu ñu ma falee laa dem fal sama cellule ma fexe ba ci commune yi fi ne donc douze communes yëpp ma sam fa section communale kon yaakaar naa ne tey suñu ma nee ma bàyyi man congrès rek mooy tax ma baax. parce que su ma bàyyee pour ñoom ah ma bay may leen leen neex. position parti bi lu muy àndal mooy légalité. li nga xam ne luy yoon seen position mooy kenn mënul demander démission bi nga xam ne que dañ koo fal congrès rek moo war a tax mu wàcc fi ma ne la texte yi parti yi ñoo ko wax instance yi prononcé wu nañu lii leen si fi ñaari courrier am na yu fi ñëw parce que ñoom dañoo installé benn section communale bi nga xam ne jaarul yoon parti bi yónnee fi ay ndaw ñëw def enquête ci enquête bi buñ ci bu ñuy dégloo ñaari pàcc yëpp dañoo dem réuniru ah ñu bind benn bataaxal ne section communale bii ñuy wax buñ koy fal faluñ ko ci ay anam yu jaar yoon kon dañ koy dissoudre tas nañ ko te buñ ko tasee it ñoom dañoo def recours ñu tontuwaat leen que yéen li ngeen di laaj nii atte nañu ba pare te ñu bind nañu yokk ñu ni que que cette section communale ci tubaab elle est nulle et à nul effet euh, man de yaakaar naa ne kenn mënu ma génnee Louga juddoowuma Louga naam maa ngi dëkk Louga nag li ma fi indoon liggéey la wante léegi fu ma fi jëndee sama kër sama doom juddoo fi ma fi yeewoo di fi am Sénégal résidence sama jabar dëkk fi ah ku ma fi gën a dëkk ci loolu la ñuy wéy di desandi ba tey moom Aliou Fall mi nga xam ne mooy euh, coordinateur euh, parti euh, bu Pastef moom nag xamle waan ne ne ñi nga xam ne ñooy waa Pastef danañu daal di am seen candidat boo xam ne nii moom la ñuy samp ci élection locale yi la ñu jëm waaye moom Aliou Fall yem ci loolu xam ne nag jafe-jafe yu askan Louga nekkee lenn waralu ko lu dul incompétence bi nga xam ne maire bu Louga daal di na koy wane li lee waral daal ay jafe-jafe daal di tënk ci kaw askan wi moom Aliou Fall la ñuy déglu ba tey ci micro Khady Mbodj. Pastef soobee yàlla dinañu dem ci élection locale ya soobee yàlla. kuy kuy dem élection locale dina am candidat waxu coalition nag waxaguñu ko. wante ñun ñu sommes en train de travailler ci suñu candidature ñëpp ñuy sone loolu ku ko wax day wax lu ko neex Abdou Lahad Ndiaye c'est un patriote bokk Pastef nee naa ko san ku ko nekk ku ko bëgg am na droit présenter laaj ne moom bëgg na wante laaj bëgg na googu ne veut pas dire que yaay candidat wu Pastef bu leen ne que actuellement Pastef am na candidat day wax lu ko neex loolu amul fenn wante am na ñi nga xam ne déclare nañu ñoom seen yéene bëgg nañu mais bëgg taxul nga nekk candidat wu kas man intéressé wu li ma intéressé mooy parti bi na dox li ma intéressé mooy parti bi jëm kanam ñu am suñu candidat ba pare ñu liggéeyal ko ndax ñu mun a gagné mairie bi. su Louga su tawee. wisee sa laay wax doo am foo jaar soo jëlee montagne angle ba lëm ndaw soo jëmee euh, yoonu éfi bi sanca ba kenn du dem daanaka sax pour nga génn da ngay am problème te loolu dañ ko war a régler soo jëlee wàllum sécurité ak éclairage dañ cee war a taxaw surtout Louga donc maire bu ñu koy tànn dafa war a jege maire bi jege askanam dañu war a tànn suñu tànnee maire maire dafa war a toog ci goxam saa ñu ko soxlaa ñu gis ko maire dëgg mbënd su amee sax war nañ laa gis nga sol say bot sol yëpp génn ànd ak nit ñi ñoo xam ne yaa ngi fi te Louga nag loolu dafay tumaranke parce que maire bi Moustapha Diop dafa mel nii comme moom Dakar la dëkk ñëw nañu sax pour signer suñu certificat de résidence dañu dafay dajale ay fani fani fan bu mu ñu ko signer parce que mu ngi Dakar bloqué liggéey bi te loolu yëpp it ñu ngi ko ciy ŋàññ te moo tax ne ne wane na ne cuuniyam wone na euh, tëleyam parce que mu ñu nekk Louga lac de Guiers gi nekk biir fii lu biir euh, région de Louga département de Louga ba pare ñuy ñàkk ndox biir Louga parce que il faut ñu xam ne que Sénégal suñ la jiitalee suñ la tab falee su parce que nekkoo suñu buur yaa war a nekk suñu jaam parce que da nga war a jox suñu soxla te loolu it waa Louga maa ngi leen ci woo suñu eggee ci élection locale yi ñu xam maire yu ñuy tànn nañu bàyyi xel ci programme yi bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi fii Louga bëgg liggéey Louga dëkk Louga. moom Aliou Fall la ñu doon teewlu ay kàddoom moom nga xam ne mooy coordinateur départemental Pastef bu Louga bu ñu jógee ci loolu dañuy wax lu ñeel mbirum Ndiaga Ndour moom mi nga xam ne nag mooy responsable bu TFM ginnaaw nag ba mu wa- ba ko waa 2S porté plainte di xamle ne dafa daal di uh, sàcc seen ab uh, signal moom Ndiaga Ndour daal di nañ koy uh, teg loxo ba jamono ji ñu toll ma nga ca loxoy yoon ba nag daal di nañ koy placé sous contrôle judiciaire maanaam ci gëti yoon la daal di nekk moom Ndiaga Ndour bu ñu jegee ci loolu dañuy wax lu ñeel wàllum benn ab kërug liggéeyukaay gi ñu tuddee GINS ñoom nag ñooy waa gën institut dañoo taxawal benn projet boo xam ni suñu talent la ñu koy dippee boobu projet nag ñu ànd kook partenariat ak centre culturel yi nekk ci Sénégal fii ci Louga nag bañ fi duggee lu toll ak juróom-ñaar ci ay raisons yoo xam ni ni dajale nañ leen fii ngir nag daal di tàggat ay ndaw ci seen ak xarañte kenn ku ne ca la ngay yëngu Euh, monsieur Balla Ndiaye moom mi nga xam ne nag mooy directeur bu centre culturel bu Louga moom la ñuy teewlu ay kàddoom ci micro Khadim Mbodj. sunu talent benn projet la boo xam ne waa Gens Goethe Institute ñoom ñoo ko euh, organisé ñuy dem si talent yi nga xam dañ nekk dans les régions parce que boo xoolee actuellement Sénégal am na xale yu bari yoo xam ne si euh, maanaam way fecc ak théâtre am nañ talent. mais malheureusement ñëpp amuñu chance pour ñu gis leen donc projet bi dañuy dañuy dem dugg ci biir gox-goxaan yi terroir yi maanaam lépp lu fay talent ñu génn ko bi mu nekk première édition bi ñu def ko en partenariat avec les centres culturels régionaux vraiment mu ñu def ko ci sept régions Louga am chance aussi tamit euh, accueillir projet bi fii te am nañ tamit ay doomu Louga yoo xam ne bokk nañ ci projet bi ku mel ni monsieur Dim bokk na si musique bi mais aussi Lébu Ndoy tamit bokk na si coach yi ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy tàggat xale yi théâtre waaw théâtre way ak musique ak danse boo xoolee spectacle vivant la xam nga boo xoolee way bi ak fecc bi ak danse bi mun naa la wax ni benn la parce que bu ñuy way nit ñi dinañ fecc mais aussi spectacle la boo xam ne dañ koy def si kaw scène fonds d'appui euh, pour le développement de la presse di ak euh, ndimbal goo xam ne nii dañ koy euh, jagleel way taskati xibaar yi loolu leen nag ministre bi ñu dénk wàllum culture ak communication ci réewum Sénégal da ci daal di jël nag ay dogal yu yees ci loolu lee mu daal di taxawal ab comité boo xam ne nii ñooy saytu loolu lee comité boobu nag nañuy doxale mbir moom dañuy sukkandiku ci code de la presse bu bees bi lee ngir mën a amal loolu nag ndaxte dañoo gisoon ne yi fii jaar ba jàll dañ ko doon jël di ko jox patron de presse yi te nañ leen ko doon joxe tegewul ci yoon loolu leen nag tax ki nga xam ne mooy ministre de la culture daal di samp ab comité boo xam ne nii ñooy saytu mbir mi lee waaye nañu koy defee nag dañuy daal di sukkandiku ci li nga xam ne nag mooy code de la presse bu bees bile bu ñu jógee ci loolu dañuy wax liggéeykat ya nekk ca diwaanu poste bu Louga ñoom nag dañoo xëy daal di génn daal di wane seen naqara li ko waral nag mooy ñoom poste dañ leen a joxatul gëdd ba tax na nag ñu génn di wax ak autorité yi ak ki nga xam ne mooy njiitum réew mi ngir mu gënaat leen a jox li nga xam ne mooy seen gëdd te gestuwaat ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nekk ci kër ak poste googile seen njiit la ñuy daal di déglu ci micro Khady Mbodj ba tey. li nga xamante ne moom moo ñu dal ci suñu poste bi ndax lii gis nañ ne ñëpp am nañu volonté pour jàpp ci xeex bi ndax lii suñu intérêt ñun ñëpp la kon nag ah li ñu bëgg rek mooy lii. bul ci den bul ci dellu gannaaw nañ gën a jëm ci kanam lu lu ne lu lu lu ne rek nañu ko jaral ndax lii suñu teraanga fii la nekk fii la suñu teraanga nekk fii li ñuy fii jëlee ci la ñuy jaamoo yàlla ndax ci la ñu yóbbu suñu njaboot ci la ci la ñu mën a am loo xam ne dañu mën a tax a tranquille bay jaamu yàlla kon nag loolu du caaxaan bu fekkente nag bëgg nañ koo foye bëgg nañ koo yàq ah loolu dañ ko war a bañ dañ ko war a bañ ba ñëpp xam ne ne bañ nañ loolu kon nag dañoo bëgg euh, président de la république bu fekkente yaa ngi ñuy dëgg lii nga teel cee wax mu bañ a sori nga jàpp ci ah, poste bi dellu fi mu nekkoon ndax poste ku ne xam na poste service boo xam ne service cosaan la moo fi jiitu moo fi jiitu ndax léegi rek la ay téléphone am ak yeneen yi waaye bu njëkkoon poste moo fi nekkoon boo bëggee xam say mbokk ci lu mu nekk poste ngay dem bind lettre yónnee boo bëggee sa mbokk nekk ci àll bi mu yónnee la xaalis si poste ngay dem amul feneen fu mu musan a am poste rek la am kon nag loolu ba léegi li fi nekkoon moo fi nekk nañu jàppale ah poste bi ñu wax ci problème bi ñu nekkee nii ñu régler ko ci lu mu gën a gaawee sinon ñun lu mu jaral waa rek jaral nañ lu ko ëpp ndax ñun comme ñun suñu yëf la ah loo xam ne ñun ci la ñuy suturloo ci la ñuy am amee suñu teraanga loolu jaral nañu lu ne jaral nañu kon nag loolu ñu ngi ñaan euh, autorités yi ñu wax ci jàpp ci xool tamit ñu gis conseil euh, discipline université Cheikh Anta Diop ginnaaw nag ba ñu jëlee woon ab dogal ngir daal di daan ndongo ya nga xam ne ñoo fa doon indi violence ca biir daara ju kawe jooju di université Cheikh Anta Diop jëwriñ ji ñu dénk wàllum euh, njàngale mu kawe mi di euh, Cheikh Oumar Anne moom nag daal di nay génn daal di yëkkati ay kàddu jëmale ci dogal boobile moom nag la mu xam le moom Cheikh Oumar Anne nee na lu ni mel nag lu jaadu la ndax biir université ba kenn waru fa indi lu mel ne ay xeetu violence ci loolu nag moom Cheikh Oumar Anne daal di lay xam le ne képp ku defati jëf ju ni mel la daan yu mel nii nag lañ la war a teg ngir bu ëllëgee kenn du xalaat def loolile dañuy nag wéyal ba tey ci wàllum njàngam njàngale fii ci diwaanu ko Louga la ñuy daal di ñëw sargal ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon nag ay ancien waa IEF bu Louga ci njiital Serigne Ahmadou Bamba Seck moom nga xam ne moo jiitee IEF bu Louga daal dina yëkkati ay kàddu wane mbégteem ak contentement ci sargal bi nga xam ne doon nañ ko sargal retraité ya nekk ca IEF bu Louga dañu ci daal di ànd ak reportage bu Ngone Diop. tey ji yemook alxemes juróom-ñetti fan ci weeru juillet Cheikh Mouhamadou Bamba Seck di moom mi nga xam ne moo jiite IEF bu Louga jugoon ngir sagal ay kilifaam ci métier mu wane mbégte ak contentement moom Cheikh Ahmadou Bamba Seck la ñuy teewlu ay kàddoom. li may njëkk a wax ni muy président de la république muy ministre directeur généraux généraux yi armée yi ku ci yegg dana ko gërëmee yéen. yéen a tax ba ñu yegg foofu. dëgg la. su ma yeggee fii yéen laa koy gërëmee sama premier contact ak yéen la bu demul woon rek du ma yegg. wax ni man xale yi Sénégal yëpp benn lañu aw ma ci xaj ak seen parce que ku ci réussir tamit day ñëwaat ci ñun je serai à votre entière disposition lu ngeen soxla bu leen hésiter ñëw leen. amul public amul privé lépp benn la parce que xale yi Sénégal ñoo ciy jàng ce qui fait que vous avez droit à tout. femmes assez dynamiques qui font d'excellentes choses donc mënuma kër di leen gërëm di leen sant que man sax léegi maay nekk ci seen disposition lu waaye soxla bu ñëwee je suis prêt à l'accompagner juste pour système bi jëm ci kanam. mu nekk ay kàddu yu Cheikh Ahmadou Bamba Seck moom mi nga xam ne moo jiite IEF bu Louga ginnaaw bi mu doon sargal ay kilifaam kàddu yooyu la yëkkati ngir wane mbégteem ak kontaanteem Ngoné Diop Louga TV ci Ahmadou Bamba Seck mi jiite yëf bu euh, Louga moom la ñu doon yëkkati ak dam ñu jaajëfal ko moom Ngone Diop mi ñu ci àndaloon kon foofu nag la ñuy daal di jaare daal di ndar képp li nga xam ne moo di xibaar yi ci seen premier seen digital Louga TV Bara Cissé moo ànd na ñun ci présentation bi daal di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci réalisation bi Serigne Khadim Mbodj Seydina ak ñi mu àndal bu ñu jógee nag léegi Al Hakim Gueye dana daal di toog ngir amal émission jotaayu tarixa yi ñi ngi nag amaat bu fekkee ne régie bi jàppandi na lema boo xam ne ni Baye Galas ñu daal di jokkoo ak moom par téléphone mu daal di ñu indil benn ci ay éléments bala ñoo tëj xibaar yi bu dee jàppandi na ci suñu régie. waaw man la Fallou Galas Mbodj président de la fédération urbaine PDS bu Louga waaw pour wax la suñu taxawaay bi ñuy waajal ci élection locale yi di ñëw donc pour le moment wax dëgg yàlla PDS amaguñu benn kenn ku ñuy àndal pour l'instant parce que waxtaanee guñ ko au niveau de Dakar te lay jógee Dakar mooy wàcc fii ci base bi kon boog pour xamal ni leen yéen waa Louga ñun pour le moment PDS amagul wax dëgg yàlla kum muy lëkkool ci élection yi ñu jëm amagu ko waaw bu ñu demee nag ba ca kanam ba au niveau de Dakar ñu waxtaan ñi ñu war a àndal ci élection yi bu boobaa danañ ñëw ci yéen ci presse bi ni leen ah ñun kët parti bi ak parti bi wala coalition bi wala mouvement bi la ñuy àndal ci élection locale yi au niveau de Louga mais pour l'instant wax dëgg yàlla amaguñu kenn kenn ku ñu koo xam ni dañuy lëkkoog moom pour l'instant bis bu ñëwee nag daa ñëw ba ci yéen wax leen ko loolu daal mooy suñu position incha allah bu ñu demee aussi ba waxtaan ba yàlla def amuñu ku ñuy lëkkool bu boobaa danaan demal suñu bopp da ngeen ko xam bu boobaa incha allah loolu daal mooy position PDS au niveau local de Louga merci beaucoup. ay ci ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom mi nga xam ne nag moo doon yëkkati kàddu ñi nga xam ne ñoo teewal fii waa PDS ñoom nag la ñu doon xam ne mooy seen candidat pareegul ngir samp ko fii ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dënmal la ay ca kon noonu la ñuy daal di jaare jaajëfal leen daal di ci ndarkeeb xibaar yi sant leen gërëm leen bu ñu jógee Alhakim Gueye dana daal di ànd ak yéen ci jotaayu tarixa yi jox leen digab daje beneen jotaay ci xibaar bàyyi leen ngeen topp suñu programme ci Louga TV la première chaîne digitale fii ci Louga cant ak ngërëm daal di leen ñeel